Sampai kapankah aku menunggumu Membuka hatimu untuk terima cintaku Sampai kapankah rasa di hatiku Menanti rasamu akan menyebabkan cabut rasaku Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan Bersaminya cinta di dalam hatimu Izinkan aku mengungkapkan Perasaan cinta yang lama simpan di hati Berikan aku kesempatan Membuktikan tulusnya cintaku Kehampaan yang kini ku rasakan Berada dalam Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan Perseminya cinta di dalam hatimu Izinkan aku mengungkapkan Perasaan cinta yang lama tersimpan di hati Halusnya cintaku Walau seribu tahun Sabarku menunggu kesempatan Membuktikan tulusnya cintaku Izinkan aku mengungkapkan Perasaan cinta yang lama tersimpan di hati Berikan aku kesempatan cinta